En fait, on a commandé des petits bonhommes, en fait. J'ai bon. J'ai ça comme ça. C'est toi qui appuies Non, c'est arrive tout seul. Oh, par contre, ça, c'est un dragon. par contre, ça, c'est des trucs, hein. C'est un truc cool. Ah tu Qui appuie par contre. Je veux voir l'histoire, moi. T'as. T'as des petits bretzels, quest ce que tu vas Oui, oui, oui. T'aimes bien. Toi, alors, je m'épose. T'as vu en fait T'as tout vu Ok, c'est parti pour le titre du sous-marin. On Oh.

Mais bah, tu sais, tu sais pourquoi c'est le bordel Non. Parce que, parce que Garmadon, il a toute une équipe. Ok. C'est quoi ton style Les héros sont deux jours Un volcan. Je vois même pas l'adversaire. juste... ah si j'en vois là. Ouais. Par contre, t'as du feu. <clears throat> <clears throat> Elle est au sol aussi. Ah Bonjour le dragon Moi j'étais dans la boîte toi toute l'électricité. Par contre, euh, toi t'as un petit peu trop dans l'eau. C'est hein. un peu les gars là, on voyait pas, on voit pas trop ce qui se passe là. Hein. Ouais, parce que ça va aussi un petit peu vite quand même. Ouais. Il y a un peu beaucoup de trucs affichés à l'écran et puis. Euh... Donc là, le jouet t'es en train de prendre des bretzels quoi. Ouais, <laughs> on veut. méchant à 10h. Non. Mhm. Ça va se coucher. Voilà Kai-école. Maman. Il y a mission. Euh... Où est-ce que sont nos robots, Kai Tu les as appelés, hein Ouais, euh, mais j'ai peut-être indiqué le mauvais endroit sur la carte. Moins d'ici. Ouais, ouais, à peine. a 2 cm sur l'écran Allez, Paul On y va à pied Ça va nous prendre une minute. Il, a, il a envoyé les robots au mauvais endroit. Bah non